አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ ውድና ተከበራችሁ ሁሉ አረም ትገኘው የዩቱብ ቻናል ቤተሰቦቼ እንደምን ረፍዳችኋል? እኔ ነኝ የረፈርኩት እናንተ ማድሬ አኒስ እኔ ጥያቄ አለኝ። ከሳውዲ የሚገቡና በእጅ አዙር ደግሞ የሚመለሱ ጤነኛ ናቸው? ጤነኛ ናቸው ወይ? አሁን እኮ የሚያስራቸው እዛው ጡም ታስራችሁ እዛው በሽተኛ ምኑ ምኑ ምኑ 哎呦我的妈！有人。እኔ የሚገርመኝ ነገር አብዛኛው ይህን ነገር የሚያደርጉት ኦሮሞዎች ናቸው። እነዚህ ሰዎች እንደሌላ ሰው እንደሌላ ዜጋ ሌስትሮ መስራት፣ ሽክም መሸከም፣ ስራ መስራት ለምንድነው የማትወዱት? በቃ ካልተሰደዳችሁ በቃ ኑሯችሁ መቼም ኑሮ አይሆንም ማለት ነው። አዲሱ ትውልድ የሚባለው ነገር ጭራሽ ተበላሽ ነው በከንቱ በጥይት ግንባር ግንባራቸውን እያሉ በሌላ ሰው በሌላ ዜጋ በሌላ አገር ሰው ከምትገደሉ ለምንድነው ለኢትዮጵያ ብላችሁ የጀግና ሞት ለምንድነው ማትሞቱት? ነው ጫካ ማትገቡት? ወይ ነው ለአገር ማትዋጉ? ወይ ለዜጋ ወይም ለብሔረሰባቸው እንደሚጣሉ እንደምትጣሉ እንደሚጠሉ እንደሚጠሉ ለዜጋችን ለዜግነታችን እንደምንጠሉ ወይ ለዜግነታቸው ማለት አሁን የሚባለው ኦሮሞ ለኦሮሞ የሚዋጋ ለኦሮሞ የሚናገር ለኦሮሞ የሚሰራ ሰው አሁን ያለውበት ተጨባጭ ሸኔ አባው ሸኔ ነው የሚባለው አይደል? ለምንድን ነው እዛ እማቶ ነው ጫካ ውስጥ ያኔ ሰርታችሁ መኖር ማትችሉ ከሆነ ዝም ብላችሁ መሞት ከሆነ እዛው ሀገር መኖርና ባህርነት ሀገሮች ውስጥ መሆናቸው ሀገሮች መሆናቸው ባህርነት ባህርነት ነው። ለምንድን ነው ለራሳቸው ማትሞቱት? ለምንድን ነው ለሀገራቸው ማትሞቱት? ለምንድን ነው ለዜጋቸው ለብሔራቸውን ማትሞቱት? ለምንድን ነው ከንቱ ደማቸው የሚፈስሰው? ይሄንን ብታስቡ ገብታችኋል። ወይም ለአገር ወይ ለኦሮሞ ለምትሉት ኦሮሞ ነኝ ለምትሉ ለኦሮሞዎች ተዋጉ፣ ለብሔራቸው ተዋጉ። እኔ አገሬ ኢትዮጵያዊ ነኝ፣ ለኢትዮጵያ ዋጋሉ፣ አገሬ ይጠብቃሉ። ስለ አገር የሚትቆረቆሩ ካላችሁ ደግሞ እናንተ መሙላት ያለበት የሚያስፈልገውን ነገር መሙላት የምትችሉ ከሆነ ለሀገር መሞት ይቻላቸዋል። የምሬ ነው የምላቸው። እኔ ፖለቲከኛ አይደለም፣ ግን የጀግና ሞት ብትሞቱ እየተመረጠ ነው። ለሀገራቸው ብትሞ ለሀገራችን የሞተው ግንባር የሰጠው ትባላላቸው። ለብሔራቸው አማራ ሆ ለአማራዎቹን ስትዋጉ ብትሞት ለእኛ ብሎ ነው፣ ኦሮሞም ለእኛ ብሎ ነው ጀግናችን ተብላችሁ ነፍሳቸው እንኳን ቢሞት ስማችሁ አይሞት፣ ሁሌ እንደተጠራቸው ነው የምትኖሩት ማለት ነው። ለምንድን ነው የምትረከሱ? በቃ ለራሳቸው ብቻ አስባችሁ ለነፍሳቸው ነፍስያቸው ልትቆጣጠሩ ከገንዘብ ካስተሳሰቡ ለምንድን ነው እንደዛ የምትሆኑት? እኔ والله አንዳንድ YouTube ላይ ሲያዩ TikTok ላይ የሚታየው የሚወራው ዘገናኝ ነገር ነው። ሰው እያየ በጥይት እየገደለ ያለምንም ሰበብ ለምን የመጣችሁ ነው? ሀገራቸው ለምን አትኖሩም ነው? የግድ የሀገር ሰው ሀገር መኖር አለብን? ስንቱ ነው ያኔ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ስንት ሀብታም አለ የግድ ተሰዶ ነው ያመጣው ብሩን ያገኘው ንብረት ተሰዶ ነው። እዛው ከትንሹ አንዱ ከሊስትሮ አንዱ ከቀን ስራ አንዱ ከሸክም፣ አንዱ የሆነ ነገር ቀበቶ ሽጦ ካልስ ሽጦ ምን ሽጦ መረሜ soft ምናምን ሆነ ነገር ሽጦ እኮ ነው እዛው ከትንሽ ተነስቶ ትልቅ ቦታ እየደረሰ ያለው። ግን እኛ የስደት የለመድን እቺ ነው በቃ ሰውነት ቁጭ ብለን እሱን ነው የምንስለው ማለት ነው። ኢትዮጵያ ሰርተን ማግኘት አንችልም፣ ሰርተን መብላት አንችልም። ምንድን ነው ችግራችን? አፍያ ካለን ጤና ካለን ምንድን ነው ችግራችን?